ал құрметті көрермендер ағайындарым бауырларым бүгінгі кездесуіміздің себебі мына қазақстандағы соттардың қызметіне байланысты бір екіншіден қазақстандағы шығып атқан заңдарды орындалуына қатысты әсіресе соттар жағынан прокурорлар жағынан мынандай бір жағдай болды менің үйімнің төбесі 2015 жылдан бері ақты бөлмелердің бәрінде деді мына неше бөлме төрт бөлме кіреберіс ас бөлме оның үстіне екі қылтима жаңа итальян тілінде балкон дейді төбелердің бәрі ағып болды есімізден танып қалдық содан енді кск деген бар тұрғындарды қызмет көрсету коммуналдық соларға бардық ол жайлы үйлер деген болды бізде соларға барып арызым жазып бердім бұлар үш жыл жүрді мыжыраңдап екі мың он бесінші жылдан бастап ештеңе шешкен жоқ сосын енді нәтиже шықпағасын қайтадан ары жаздым бірақ естідім бұл үйде ортақ үй мүлігінің иегерлігінің кооперативі құрылды деп орысша айтқанда оси дейді общедомовая собственность сол өсей құрылды дегеннен кейін мен өсейдің атына хат жазып жібердім жазғанда мен жазбаша түрде арызымды заңды болсын деп сатып тапсырдым міне уақыттарын айтайын тапсырған 2020 жылы тамыздың 25-інде тапсырдым 2020 жылы қыркүйектің 24-інде тапсырдым 2020 жылы қазанның 8-де тапсырдым бірақ бір арызыма да жауапты алған жоқпын міне бізде қазақстан республикасының жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы тәртібі қарау тәртібі туралы заңы бар міне мен ресми түрде көрсетейін ойдан шыққан зат болмасын 2007 жыл шықты қаңтардың он екісінде нөмірі 221 дефис 3 міне заң алдарымызда тұр бұл орыс тілінде өкінішке орай қазақ тілінде заңдар көптеген жағдайда кітап дүкенінде болмайды түспейді түскен жағдайда да жасырмайын бірден заңгерлер ретінде айтайын қазақ тілінде заңдарды шығармайды заңдар шығарса тек орыс тілінде шығарады сосын орыс тіліне шыққан заңды қазақ тіліне аударады көптеген жағдайда ол аудармалар енді шыққан заң деп айтуға да ұят оқуға ұяласың бәрі кедір бүдір бірінші сөздері келмейді аударма сәйкес екіншіден қалай болса солай істейді сапасыз сонымен міне мен арызды жаздым үш арыз жазып отырмын жаңада айттым тамыздың 25-інде қыркүйектің 24-інде қазанның сегізінде інде енді жауапты алмағаннан кейін мен Алматы аудандық сотына арызымды жазып бардым өзімнің мүліксіз құқығымды қорғау туралы талап арызымды беріп бұл енді мүлік емес қой мүлік болмағаннан кейін мен тек жай өтінішімді қарау тәртібіне сәйкес заң орындалмағасын сол бойынша мен сотқа шағынып отырмын мен сотқа шағынған күні 2020 жылы қарашаның 16 күні арызымды жаздым сол уақытқа менің бірінші арызыма екі ай жиырма бес күн екінші арызыма бір ай жиырма үш күн үшінші арызыма бір ай нөл сегіз күннің ішінде жауаптар маған берілген жоқ яғни айтқанда жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарау тәртібі туралы қазақстан республикасының заңы қасақана бұзылып отыр орындалмай отыр мен сотқа шағындым сотта қызығы асанова деген сот бар алматы аудандық сотында енді саха әйел жасы үлкен өзінің сот жасына елуге келген әйелдің біріншіден аң таң қалатыны мемлекет қызметкері өзінің мемлекет тілін қадірлемейтін мемлекеттің айлығын алады мемлекет қызметкері болып отыр аталып сот болып аталып отыр сөйтіп отырып жеткілікті түрде қазақ тілін білмейді мен содан ұялдым тіпте соттың ішінде жасыратыны жоқ шамалы керісіп та қалдық екеуміз себебі сот мен аудармашыны шақырыңыз десем сот мен өзім аударам сізге дейді жаңағы жауапкер Алпановға. алтын ғасыр тұрғын үй тұтынушылығының кооперативінің төрайымы алпанова айсұлу қазақтың қызы түрден қазақтың қап қара қызы ешқандай бір айырмашылық жоқ қазақ ұқсамайтын бірақ сотта айтты я казахским языком не владею я казахского языка не знаю мне прошу предоставить переводчика раз мен сотта отырып ренжідім қалайсыз біріншіден үлкен кәсіпорынды басқарып отырсыз төрт жүз қырық адам тұратын үйдің тұрғын үй құрылысының тұтынушылығының төрайымы төрт жүз адам қарауында төрт жүз адамның мүліктері пәтерлері сөйтіп отырған төрайым тілін білмейді ана тілі деген тастайықшы қазіргі уақытта қазақ көп бас ауырмайды өзінің ана тілін білгеніне білмегеніне көбісі меніңше ойлаймын тіпті қазақша білгенгі білге, білуді жиіркенетін де сияқты ұялатын да сияқты сөйлеуге өзін кеміс көретін сияқты қазақша сөйлесе сондықтан орысша сөйлеуге тырысады орысша айтуға ынталанады яғни айтқанда өзінше көрсеткісі келеді а мен міне орысша сөйлеймін мен міне жердің асыл адамдарының қатарына жатамын ал қазақша сөйлесем онда мен жай жабайы надан іштеңе көрмеген іштеңе білмеген адам сияқты болып қаламын деп міне сөйтіп отырған алпанова ашық айтты мен қазақша білмеймін деп сонда сот асанова айтып отыр я буду вам переводить деп сосын мен енді асановаға ескерту жасаймын сіз кешіріңіз сіз сотсыз ба әлде аудармашысыз ба егер де сіз аудармашы болсаңыз аудармашы болыңыз сот болсаңыз сот болыңыз бірақ маған ана екі тілде сөйлеуіңізді қойыңыз іс қазақ тілінде қаралып жатыр сонда екі тілде сөйлей беруіңізді қойыңыз қазақ тілін кемітіп оның сөз сіз қазақша да жеткілікті білмейсіздер орысша аударма аударғандарыңды кейбірі керісінше кедір бұдыр сөйтіп сот шешімін шығарып отыр менің талап арызымды қанағаттандырусыз қалдырды неге шешімде жазып отыр міне 2021 жылы ақпанның 22-сінде соттың шешімі шықты талап арызды қанағаттандырусыз қалдыру туралы сотта уәждеу бөлімінде мынандай қызық бір нәрсені жазып отыр асанова сонымен қатар сот отырысында жауапкер байқаңызшы 221 жылы 19 қаңтарда нөмір 3 шығыспен талап қоюшының 220 жылғы байқап отырмыз 25 тамызда 27 қыркүйекте және 8 ші қазандағы арыздарына қатысты жазбаша түрдегі жауабын ұсынды қараңыз заң азаматтардың жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңының сегізінші бабында нақты айтылған түскен шағымдарға өтініштерге жауап 15 күннің ішінде берілу керек деді бірінші бөлімінде ал егерде ол күрделігі күрделі жағдайлар болып қалса бір жаққа жүру керек құжаттарды сұрату керек ол кезде 30 календардық уақыттың ішінде жауап берілуге жатады дейді сегізінші бабы 30 календарлық күннің ішінде берілуге жатады деп бірақ асанова бұл заңды қасақана бұзып менің жауабым жазған арыздарыма тамыздың 25-інде 20 жылы қыркүйектің жиырма төртінші төртінде жиырмасыншы жылы тағы қазанның сегізінде жиырмасыншы жыл жазған арызыма жауапкердің берген жауаптарының уақытын төрт ай жиырма бес күнге үш ай жиырма төрт күнге үш ай тоғыз күнге дейін ұзартып берді заңдандырып берді бір екіншіден шешімінде тағы да жазып отыр жауапкердің өкілі арызға берілген жауапта көрсетілген мән жайдың барлығын осыған дейін талап қоюшының қатысуымен ауызша талқыланып мәселенің шешіміне қатысты нақты жауаптар берілгенін көрсетті дейді мына аталған заңда ауызша деген жоқ бір екіншіден ауызша талқыланып кездескенімізді дәлелдейтін жауапкер алпанованың алтын ғасыр тұрғын үй құрылыс кооперативінің ешқандай дәлелдер жоқ менімен кездесіп ауызша менмен көте, көтерген мәселелерін талқылап шештік деген сөйтіп асанова ата заңымыздың конституцияның талаптарын қасақана түрде бұзып отыр бұл өзінің қызмет бабын пайдаланып мына жеке тұлғалардың заңды тұлғалардың шағым өтініштеріне өтініштерін қарау тәртібіне қатысты заңын 2007 жылы шыған асанова қасақана бұзып отыр өзінше көрсетіп отыр мен сотпын а сотқа заң жоқ өзім қалай жазам заң сол заң жаңды, заңды а мына біздің ата заңымызда міне конституция қазақстан республикасының конституциясы мұнда нақты мазмұнда анықталған төртінші бөлімінде заң шығарушы парламент үшінші бөлімінде заңды шығаруға құқығы бар президент бесінші бөлімінде заң шығару құқығы бар қаулы шығарады үкімет соттар болса жетінші бөлімінде істердің заңдылығын қарауға тиісті қайшы келмейтін болып міне мен өзімнің құқығымды бұзылғасын мүліктік емес құқығымды бұзылғасын мен сотқа шағынып отырмын себебі ата заңымыздың нақты талау бойынша міне мында тағы көрсетіліп отыр барлық істер сотта сот арқылы қаралып шешілуге жатады деп сонда мен мына осы заңның талаптарын сыйлап өзімнің құқығымды қорғау үшін сотқа шағындым сот болса мен құқығымды жоққа шығарып заңсыздықты ресми түрде қолдап оған көмек көрсетіп отыр осыдан кейін қалай халық сенеді қазақстанда заң бар деп қалай халық сенеді бар заңды әділ түрде қазақстандағы соттар қарайды деп мен өзім осыдан кейін сенбеймін ашық айтам. қазақстанда сот та жоқ қазақстанда заңда жоқ сондықтан бүгінгі күні мен ашық айтам бәріне бізде қазақстан емес бізде қағазстан бар қағазстан қағазстан себебі англияда 1649 жыл қабылданған соборное уложение деген заң стюарт бірінші патшаның басы жапқаннан кейін сол заңға әлі бір бапта өзгертіп қосылған жоқ американ декларациясында он ба он үш ақ өзгерістер қолданылған жапонияның заң ата заңында бірде бір қосқан өзгерістер жоқ ал қазақстанның 93 үшінші жыл қабылданған ата заңы 95 бесінші жылы өзгертілді оның 95 бесінші жылдан кейін міне сұмдық өзгерістер қосылып жатыр яғни айтқанда біздің ата заң бұл нұрсұлтан назарбаевтың қалта кітабына айналып кетті бұл бар не жоқ не айырмашылығы жоқ сияқты өкінішке орай мен қалалық сотқа апелляциялық шағымды жолдадым менің шағымыма алпанова алтын ғасырдың төрайымы пікірін жазды тіпте менің апелляциялық шағыма қатысы бар бір ауыз сөз жазған жоқ ішінде егер де сот істі қараған соттар манабаева балағұмарова және қасенов менің апелляциялық шағыммен апелляциялық шағым жазған пікірмен танысқан болса көрер еді алпанова тіпті менің апелляциямды пішту деп жатқан жоқ ол яғни айтқанда асанымның жасаға жасаған заңсыздығына әбден арқа сүйеп ешкімнен де қорықпай өзінше мәз майрам болып келді өкінішке орай қалалық соты асанованы қолдап қазақстан республикасының қаңтардың 12-сінде 2007 жылы қабылдаған жеке тұлғалардың жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарау тәртібі туралы заңын аяққа Асанабымен бірігіп таптап басып жоққа шығарып шықты яғни айтқа асановының заңсыздығын қалалық сот әрмен қарай жалғастырып заңдандырды содан кейін алпанова жауапкер әрине барлық жерде мақтанып жүр мен өтен сәлімді жеңдім деп енді құдай берсе, мен қазақстан республикасының прокурорына шағымданғым келеді заңды жоқ деп мен мойындағым келеді мен заң саласында қырық жыл күресіп жүрмін жол оңай емес жеңіс оңай емес бірақ жасырмаймын жолдарды кесіп өттік жүзіп өттік бірақ заңдылығын тауып алып ісімізді аққа шығарып келдік шығарып та жүрміз әлі де енді мына қараңыз алпанованың мақтанып үйдің чатына адамдарға арнап мынадай дөрекі көргенсіз сәлемдемелер жіберді адам оқуға ұялады алпанова біздің осы үйдің ұйымдастырылған чатына өзі ұйымдастырды айтпақшы мен ол чатқа қоспайды біздің үйшімізді алып тастайды чатына жазған мақтанып мы выиграли апелляцию мы выиграли в районном суде утен сәлім обратился в городской суд надо мной он издевался принуждая меня разговаривать на государственном языке давать ответ на государственном языке деп бұл деген сұмдық өтен сәлім мені қорлады аудандық сотта жеңілгеннен кейін э, аудандық сотта жүргенде ол мені қорлап мемлекеттерді сүйді маған міндеттеп отырды ал сонда біздің қазақ тіліміз қорлықтың бір түрі ма қорлық қорлады дегенге мен түсінер едім оны аяқ қолын айын бұрап атсақ байлап атсақ оны ұрып теуіп атсақ аузына кәдімгі күміс құйып атсақ аузына топырақ салып атсақ онда қорлады деп болады ал енді мені мемлекет тілде сөйлеуге міндеттеп қорлады деген бұл не деген масқара осы көргеністіктің беті деген осы емес па қазақтың бетіне тікелей қарап тұрып түкіріп отыру деген бұл нағыз осы міне алпанова айсұлу алтын ғасыр тұрғын үй құрылыс тұтынушылығының кооперативінің төрайымы тәуелсіздік даңғылы 34 бірінші ғимарат әкімшілік соттың қасында осындай көргенсіз адамдар жүр арамызда имансыз адам ивалсыз адамдар инноватсыз адамдар сондықтан құрметті бауырларым барлығыңды шақырғым келеді ауызбірлікке мына орысша сөйлейтіндерге шек қой керек Егерде біз ел ұлт халық болғымыз келсе ұлт болғымыз келсе мына қазақ тілін ұлт ана тілін кемітіп отқан бейбастақтарға шек қоятын уақыт әбден болды соған барлығыңды шақырамын ауызбірлікке осындайларға жол бермеу керек ортамыздан жою керек ана тілін зорлық тіліне санайтын болса ана тілінде сөйлеуді қорлау зорлау деп анай атайтын болса ал онда мен білмеймін бұл арамызда жүрген дұшпандар қытайдан да жаман орыстан да жаман мен өзім жазушы заңгермін қоғам қайраткерімін өтен сәлім сағындық ұлымын ұлы сендерге осы сәлемдемемді арнайы жолдап отырып сөйлеп отырмын